Hai semua, Assalamualaikum. Jom tengok Cik Nam sediakan dessert klasik yang ramai sangat suka iaitu puding roti dan sos custard. Ni versi yang Cik Nam suka lah. Kalau ada roti yang tak habis dah nak expired ke, jangan buang. Boleh buat dessert. Walaupun guna bahan-bahan yang biasa je, tapi jangan pandang sebelah mata. Sedap dan berbaloi hasilnya. Dalam video ni, Cik Nam share dari penyediaan roti dan adunan puding. Kita akan dapat puding roti yang rangup, lembut tekstur dalamnya, cukup lemak manis dan bau memang sangat menyerakan dengan satu bahan penting. Dan kemudian kita tengok pula cara untuk buat sos custard yang bagi Cik Nom perfect lah daripada segi rasa dan tekstur untuk makan dengan puding roti ni. Okey, mula-mula potong roti keping ataupun roti sandwich dulu. 8 keping semuanya. Cik Nam potong 8 pada saiz segitiga kecil. Nak potong cube ke apa-apa saiz je boleh. Kulit tak buang bagian kulit yang sedap kalau bakar. Ha, yang ni bekas kaca tahan panas memang boleh masuk oven. Boleh guna loyang aluminium je kalau ada. Sapu dengan butter sikit. Sapu nipis dekat bawah dan tepi. Kalau tak grease takut melekat pula nanti. Susah nak hidang. Boleh susun roti dalam baking tray. Susun ni tak perlu elok-elok sangat. Cuma jangan rapat. Kita nak ada ruang sikit untuk adunan tu meresap masuk nanti. Dan tak padat sangatlah hasilnya lepas bakar nanti. Kalau padat jadi macam tak best lah bila makan. Untuk adunan puding, Cik Noor pecahkan 3 biji telur. Ha, ni saiz B. Susu boleh guna fresh milk ke, susu full cream ke. Tapi Cik Nam tak berapa recommend sangat guna susu cair yang tin tu sebab creamy sangat. Dah kita nak letak telur lagi. Susu cair kita guna untuk sos custard nanti. Gula putih ataupun gula pasir SM Vanilla sebab kalau tak telur nanti tak adalah bau hanyir ke apa. Ha ni satu lagi, memang kena letak serbuk kulit kayu manis sikit. Barulah naik aroma puding roti dan Cik Noor memang recommend sangat guna brand ni. Tak kuat ataupun tengik bau dia. Manis-manis je bau. Masuk dalam 1 per 4 atau setengah sudu kecil. Secubit garam untuk naikkan rasa dan masukkan semua telur tadi. Sebelum ni Cik Nam dah kacau susu dengan gula sampai agak larut. Kemudian baru masuk bahan-bahan yang lain. Kacau sebati. Butter agak-agak dalam 4 sudu besar. Kalau nak microwave, masuk dalam mangkuk je. Ni Cik Nam nak panaskan atas dapur. Masak sampai cair. Cair je ya, tak perlu panas melidih pun. tepikan dulu. Tuang butter cair di celah-celah selitar roti. Jangan banyak, drizzle sikit-sikit je. Dan tinggalkan dalam satu sudu besar butter cair untuk kita guna lepas bakar nanti. Kismis, ha, ni tadi Cik Nur rendam dengan air suam sebab kering sangat kismisnya. Siapa suka boleh letak coklat chip ataupun ke kacang macam badam ke, hazelnut ke pun sedap juga. Topping ni memang terpulang lah ya pada kita. Tuang adunan atas roti. Dan tekan-tekan sikit dengan garfu ke, ni cik tekan dengan whisk je. Biar serap liquid tu sampailah ke permukaan yang atas. Cik Nam makan biar dalam 5 hingga 10 minit biar roti tu serap semua adunan. Okey, lepas dah rehat sekejap, ni kita dah nak bakar. Cik Nam suka kalau permukaan puding roti ada rasa rangup-rangup sikit. Jadi boleh tabur dengan gula perang. Kalau tak ada, gula putih pun okey je. Ha, memang sedap lah lepas bakar nanti. Bakar dalam oven, sampai sampailah masak dan permukaan puding roti jadi perang. Sementara tunggu masak dalam oven tu, kita sediakan sos custard. Ni tepung custard, jenama apa pun tak kisah. Okey, susu cair, satu tin, gula 4 sudu besar Tepung custard tadi 2 sudu besar guna sudu yang sama eh sudu metrik senang sikit nak suka. Garam sikit dan kacau sampai larut sampai sebati Bila dah larut, cik nak masukkan air Kemudian baru kita buka api dan masak sampai sos custard jadi pekat sekata dan masak. Okey, puding roti dah masak. Memang dia akan naik tinggi macam ni. Nanti sejuk, turunlah sikit. Wangi sangat lepas bakar, bau daripada cinnamon tu. Masa tengah suam-suam panas lagi, bolehlah sapu dengan baki butter cair tadi. Kelebihan kalau kita sapu butter ni, permukaan akan nampak lebih berkilat, lebih menarik dan juga tak keringlah nanti bila kita hidang. Ha, jom kita potong. Boleh rasa rangup-rangup bahagian atas yang tabur gula tu memang sedap. Bolehlah hidang dengan sos custard tadi. Kalau kita makan waktu congsong panas, ada rasa rangup-rangup dengan rasa manis-manis, lemak puding dan sos custard tu tambah dengan bau cinnamon, memang best. Ha, apa lagi? Jomlah cuba. Okey, sekian dari Cik Enom untuk kali ini. Jumpa lagi pada resepi akan datang. Bye!